má bọ̀lẹ̀ má sì mí má sì mí má sì mí sí ìyá kan àmì sí ìyá chaguzo pesa kunyanyela ananga batithola ndithonthola ekele kukulakudi mabone sase Esta terminación Este hombre como yo y la reina infinita Ya la curva, la curva, la Sing on, sing on, vida ser visitável. Então, pelo poder da vida miserável, tem que oferecer pela vida ser visitável. Preciso da poder da vida miserável. Então, pelo poder da ser visitável. Preciso da glória da vida miserável. ayizo amazzi nga liko lyena mwasimire beemugambo baliwo beenuku baliwo kulirabo ogize omuzingali teziyitana zomuzingali tezikolaki kale ziromabise mulina galina tezinakonya tibyekukola ndina bigalina tezinakonya ziromabise mulina la que bolijana sa Che se mi rosa é que tudo pa o lucosa La mi rosa Olha essa Você comprou o sol Ele já trouxe aquele rolo A minha sangue azul dessa que Nem na casa não pode